selalu bikin kaget saja. Eh, hey, kok kenapa? Kenapa kau murung? Enggak, Ji. Kenapa? Kenapa itu pelet terlalu murung itu? Enggak, anu, sama si ingat itu kemarin kita kalah. Uh, bisanya kita kalah, Pak. Out. 21-7. Tim sini menang. Eh, wasit. Kenapa out? Masuk kita. Mana ini? Biar kita tahu lah, masuk tahu. Eh, saya jadi wasit. Saya tentukan siapa menang siapa kalah urusan wasit itu tidak dapat diganggu gugat eh apa nih sudah jelas kita yang dapat poin masa kau tentukan siapa siapa yang kalah siapa yang menang eh astaga biar itu poinnya korang tetap dia juga korang kalah nah selisihnya saja beda jauh 27 korang yakin jika masih bisa menang eh yo sudah mitu kalau korang kalah kalah mi jangan korang protes eh kita nemu kalah ya? eh. eh kalau begitu kita ulang saya paler 27 supaya hasil toh Oke Mbak Le, kita ulang saya dari 27 tadi. Ya, masuk. Eh, gitu. Tetap jadi orang menang tuh. Iya, cabang mana lagi kalau biasa kita kalah? Oh, tidak nih. Akan lakukan apapun sama sekali nih kalah dua kalinya. Akan lakukan apapun untuk semenang, walaupun cara curang. Oh, saya punya ide. Mantap ini. Punya ide. Apa katanya? Ide ikut, Bagaimana kalau kita sobek wasitnya ih jangan nih begitu ih masa main sogok-sogok eh sudah nih kesana saya ngatur pokoknya kita harus menang walaupun dengan cara apapun kita harus menang ih, sudah curang mi. itulah Ah, sudah nih, saya ngatur Eh, eh, eh. sempit apa Simpi. pasang stoku pasang ya kan begini kan masuk kita bertanding ya kan kau nyari wasit muda bisa kau fokus menang timku Kenapa kalau Sakira mau? Kalau ketemu tuh, ih, ini kok dapet deh. Ya? Ih, jagonya ini anak. Bisa kok ancam saya. Maksudku tuh itu, eh. Oh. Apa, Bang? Gado-gado, nasi kuning, semua saya kasih kok. Asalkan ku bisa menang timku. Ayo, nanti. Oke, okay, Mi. Eh, korang, korang main saja. Nanti saya ngatur itu skornya, gampang. Oh, oke, okay, Bang. Kasih. 5, 3, 10, 8, 20, 15 mati nih. Masa. Ya, tim ini menang 21-15. Oh, Ibaratnya tadi poinnya kita kenapa? Kenapa orang yang menang? Ih, sana terima. Eh, sudah Mila. Enggak apa-apa, Jila. Ih, ngerinya apa curangnya? Ih, curang sekali itu wasitnya kesian. Eh, biarkan biar orang menang. Kalau orang menang juga, enggak akan juga ada anu kita. Ini tuh kalau kita orang menang juga sama aja skornya tuh kayak satu sama jadi tidak ada yang menang imbang di semuanya bukan kesian soal, soal kalah menangnya ini tuh soal jujur atau tidaknya itu anu wasit tidak tidak jujur ih curang sekali lah lihat orang menang kalau kita tunjuk mereka tidak juga gunanya lah Ini, ini Dinda ih sebenarnya tuh ini yang menang kalian iyo karena tuh kalau tidak salah kemarin Uca udah bilang sama saya katanya dong ada perjanjian begitu sama wasit ini ini memang bukan tapi dia bilang apa ini kan masalah sportivitasnya hmm. nggak bisa begitu din iya. biar lanjut bilang gitu. iya apa pak biasa bisa jurusan deh makasih wasit dunia Jin. yuk iya, pak maaf pernah? yuk coba pergi oke Kita, datang besok di kelas sudah kan. Terima kasih kita semua, makasih banyak. Mantap. Terima kasih. Ya. Oke. <laughs>